sasa nakuja kuambiwa baadaye jioni maana hiyo ilikuwa bado mapema saa tisa tisa mm. jioni kwenye saa moja moja naambiwa hivi unajua mwenzio huko alienda na hilo godoro kufanya kitu gani nikaambia mimi alivyoniaga mimi aliniaga anaenda kulala na wenzake kapata kazi mm. ila vingine mimi sijui Haka mama mkwe akaanza kuniambia, yaani wewe unamwacha mwenzako anatoka na godoro alafu wewe unalala hivyo. Nikamwambia mimi nisingeweza kubishana naye kwa sababu mm. mimi nilijua anachukua tu kwa nia njema, kwa hiyo sikutaka kubishana naye sana. Basi akaniambia mwenzio kaleta wanawake hapo, kanywa na sumu, kanywa na sumu, anataka kujiua, anataka kujiua. Eh, kwa nini? Hiyo siku ilikuwa siku ya Jumapili mm tulikuwa tumeingia kama kawaida Sunday school, tukatoka tukarudi tena kule darasani. Kurudi darasani siku kulikuwa hamna shughuli yoyote ya kusema natoka, nilikuwepo. Basi wale watoto wakawa wanaombewa, kwenye kuombewa he, nashangaa na mimi natajwa na fulani mchawi. Mimi sasa Rebeka na yule pale mchawi. Nikabaki nashangaa nashtuka Baadaye sijakaa vizuri, tunatoka nikaitwa kwenye ofisi ya mwalimu mm. Mti wenye matunda ndio ule ambao huwa unapigwa mawe, na kuna msanii aliwahi kuimba, usipoonewa donge ndo ujue hauna makeki.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 mtoto wa kwanza kati ya watoto wanne. Baada ya kuzaliwa pale, tuweze kuijua historia yako kwanza, pale nyumbani ulipozaliwa, ukiwa wa pekee kwa mama, maisha yalikuwaje? Kwanza kwa pia kwa stori ya mama mwenyewe mm. Mimi nilivyozaliwa, kwa maelezo yake, mimi nimezaliwa kwenye familia ya kichungaji pia mm na kipindi nikiwa mdogo nimeishi na baba pia kabla lakini sijajitambua ni stori hiyo nilikuwa napewa na mamangu ndio nimeishi na baba lakini baadaye wakaja wakatingana mm. mm ndo nimekuwa nikajikuta naishi na mama ndio hiyo na pia nikajikuta nimezaliwa kwenye familia ya kikristo mm. na mamangu nilimkuta anasali katika kanisa moja huko Dodoma huko huko mm. Kwa na mimi nikajikuta niko na mama naenda kanisa hilo analosali yeye mm. tukawa tunaenda kwa pamoja nimeenda baadaye nimekuwa nikaikuta mimi nimejua na kipaji mm. kipaji cha kucheza cha kuimba mm. nilianza kwenye utoto kabla ya kuanza shule kabisa. kabla ya kuanza shule mm-hmm. kwenye maharusi nilikuwa nachukuliwa kwenye vile vitoto vya mbele vile vibwana harusi kidogo na bibi harusi mm. nilianzia huko ongera sana ehe nikaja nikakua baadaye nikawa kwenye kucheza watoto kipindi hicho wakichukuliwa watoto wa kusherehesha pale na mimi nilikuwa sikosekani mm. nimekuwa mpaka nimekuwa binti niko naendelea, nikaja nimekuwa hivi kidogo, nimekuwa najitambua vizuri kidogo, nikajua na, nilikuwa napenda sana kuimba nilikuwa napenda kuimba yani nikiona mtu anaimba lazima na mimi natamani niende nikaimbe pale mm. yani na nilikuwa napenda kujifunza vitu vingi vya mziki ndio ndio basi nime tumeenda tukia utoto nilikuwa napendwa kwa kweli mm. ilikuwa napendwa mtu mwenye shughuli yake shughuli nakumbuka shughuli ya kwanza nilokwenda mm. mtu akutoka pale nilipokuwa nasali mm. alitoka sehemu nyingine kabisa mkoani huku dar es salaam mm. akaja pale kuniomba pale kutoka kwanza walikuwa lazima waombe kibali kwa mama ndo mm. mimi wanichukue maana sengine sio kila siku sherehe zilikuwa za pale pale kanisani nilikuwa tunatoka na nje kwa hiyo nikawa naombwa pale, naenda kuwafundisha na wenzangu, maana sio kila mtu alikuwa anajua kucheza eh. Kwa hiyo nikawa nawafundisha na wenzangu, tunaungana nao, tunaenda kwenye shughuli hizo, tunalipwa. mm Kiasi gani wakati huo? sio <laughs> nyingi sana kwenye elfu thelathini ukipewa unaona kubwa utoto. Mm Kwa hiyo mi kwangu nilikuwa naona kubwa na bado pale mkicheza mnatunzwa mm. kwa hiyo hela nadhani hela zilikuwa zinapatikana lakini sasa utoto ah, ukishanunuliwa hata soda unaona ah, hiyo nyingine mamangu kaniekea <laughs> ko mama mama anachukua hela anakwambia mi nakuwekea kwa hiyo mi nikishanunulia nikidai kitu najua napewa najua langu inawekwa mm. <laughs> kwa hiyo nikaenda hivyo ila huo utoto wakati nakuwa nimeanza kuimba na niliimba na kwaya ya watoto mm. kwaya ya watoto ilianzishwa ikawa naimba kwenye kwaya ya watoto tume tulikuwa watoto wengi wengi kwao kuna mwalimu ambaye alikuwa anatufundisha sisi akajua kipaji changu kiko pale na wengine walikuwepo na mimi nikawachaguliwa miongoni mwao. Kwa hiyo akatuchukua, akawa anatufundisha sana, akatufundisha mpaka tumekuwa wadada, tukaja tukajiunga na kwaya za vijana hapo kanisani. Huku unaimba kwaya, lakini huku kuna Sunday school upande wa pili mm. kwa maana sisi tulikuwa tuchanganyiki na kanisa la watu wazima mm. tunaweza tukatoka tu Sunday school mara moja tukaenda tukaingia kanisani tukasema mistari tukarudishwa kufundishwa mafundisho ya sisi watoto ya vijana kila mtu anakuwa na darasa lake ndio basi kwenye hilo darasa ambalo nilikuwa nasoma mimi kuna kipindi walianza kuombea kuna watoto walikuja kuna wengine ni walikuwa ni wageni walikuwa wanaletwa pale kanisani ila wengine wazazi wao walikuwa pale pale lakini kuna watoto walikuwa baba zao hawaishi na mama zao. Kwa hiyo mama zao wakawa wamewachukua watoto wakawaleta pale kanisani kwa ajili ya kuwa nao pia kima, maana wengine walikuja wanaumwa na matatizo yao kwa wakaja kufanyiwa maombi pale hmm. basi mm. tukawa tumekusanywa pamoja na wale watoto tuka walimu wetu wakaanzisha kwamba kuna muda wa wale watoto kufanyiwa maombi. Kwa hiyo kuna maombi yakawa yanafanyika pale, na mikutano ilikuwa ikitokea, na wale watoto pia walikuwa wanaombewa kwao wakiwatoa pale wakianguka wanawaingiza huko ndani wanaombea sasa ndo wanawauliza kwamba wataje wale watu ambao wanakuwa nao kwenye mambo hayo ya, ya kishirikina maana wale watoto walidai ni wachawi watoto yani au watoto walokuwa walioletwa na wazazi wao mm. si wa hapo kanisani mm. lakini ni walikuwa ni wageni mm. walikuwa wameletwa mm. wazazi wao walikuwa wanasai pale mm-hmm. sana sana wamama ndo mm. walikuwa watoto wao wamewaleta pale kufanyiwa maombi mm. kwa sababu hawakuwa wanaishi nao yani, wa, yani mama na mtoto wake haishi naye e, lakini akamtoa sehemu akamtoa huko sehemu akamleta, akamleta kanisani mm. mm. uh-huh. basi wale watoto wakawa wanaombewa kwenye mikutano wanaombewa wana anguka wanawapeleka huko ndani. Sasa kwa muda mwingine sisi watoto tulikuwa bado haturuhusiwi uingie mle ndani wanavyofanya maombi nini, lakini pia nakumbuka kuna waimbaji walikuwaga wanakuja watu maarufu tu mm. walikuwaga wakija kwenye mikutano, nilikuwaga na bahati, nilikuwaga wanatokea kunipenda, wengine walikuwaga wanataka hadi kunichukua Ndiyo. Walitaka kunichukua lakini kipindi hicho kwa kuwa nilikuwa shule, kwa hiyo ikawa ngumu mimi kufanyaje kutoka. Ukiwa level gani hapo? Nikiwa la saba nadhani. Kipindi hicho nakumbuka. Mm -hmm. Hao waimbaji waliokuja mara ya mwisho mm -hmm. walikuwa walikuja kutoka Mbeya. Mm Walitaka kunichukua ila sasa kwa vile shule mamangu akawaambia hapana, mhm. huyu mm bado anasoma. Labda ikitokea kama mmekuja mkimtaji sawa, lakini kwa sasa hivi hawezi kusafiri kwenda mkoani. Basi nikawa naendelea pale pale kuimba kwaya na waimbaji binafsi waliokuwepo pale pale kanisani pia walikuwa wanapenda sana kumchukua mimi kwa ajili ya kuwasapoti wao wakiwa wanaimba, kucheza. Mimi nilikuwa nacheza, ingawa nilikuwa na wenzangu pia. Kwa hiyo mimi sana sana nilikuwa najikuta nakuwa wa kike peke yangu ambaye ninajua kucheza wengine wote walikuwa wa kiume kwa hiyo nikajikuta niko binti mwenyewe nacheza, mabinti wenzangu walikuwa wanatamani kuwa kama mimi, lakini na mimi nilikuwa napenda kuwafundisha, lakini sasa changamoto hawawezi. Mm. Najitahidi lakini sasa ndio hivyo kwa nikaa na, na marafiki kweli walikuwa wananipenda watoto watoto kipindi hicho eh. mm. walikuwa wananipenda nikaa na urafiki nao kwa hata ikitokea mi nimeitwa kwenye sherehe nilikuwa lazima nao niwachukue hata kama hawajui kucheza vizuri lazima niwafundishe wajitahidi na wao tuchezee wote basi huku kwenye swala la sunday school tukaendelea au wazazi au watoto kuna mojawapo walikuwa wana urafiki na walimu wetu wa Sunday school mm. walimu wetu we, sana sana wao walimu wa kike ndio walikuwa na changamoto mm. changamoto gani yaani walikuwa wanafuatilia watoto wa pale Sunday school sana sana mm. kama mimi nilivyokuwa na hivi na uimbaji wangu na kipaji changu cha kucheza maana sio kila siku nitakuwa pale darasani kwa sababu kuna Jumapili zingine zinanikuta nahitajika kwenye sherehe ya mtu. Kwa hiyo unakuta sipo, kwa hiyo yule mwalimu niki kama leo Jumapili sijaenda, Jumapili jioni nimeenda, inakuwa changamoto. Mwalimu ananisimamisha mbele ya darasa, anaanza kunisema vibaya mbele ya wanafunzi pale, nasimamishwa, naambia mtoto ana adabu, anafanya mambo ya ajabu, hajatulia huyu. Basi nikawa naonekana na tabia mbaya, sijatulia Ikaanza hivyo, nikaja hao watoto sasa walivyokuwa wameombewa. Kuna kipindi wakiombewa, unakuta wale watoto ni wazima kabisa, ni mzima, sio kwamba ndo mapepo. Mapepo yanajulikana kabisa, huyu ana mapepo yamepanda, lakini kuna muda ni mzima. Mama zao waliwapanga kuambia wale watoto, huyu fulani huyu na yeye mumtaje, kwa sababu kwa kipindi hicho wakati wanataja hawa watu walikuwa tayari kabisa, unaona hawa wameshafunguka, hawa ni wazima, wamefunguka, Yani yale matatizo yaliokuwa yanawasumbua mm. labda mm. yale mashetani kupanda mm. sijui mm. ule uchawi, yani walikuwa wameshakaa sawa, uchawi umeisha e, lakini ingawa kuna muda yalikuwa yanarudi mm. lakini sio kama mwanzoni. Basi hiyo siku ilikuwa siku ya Jumapili mm tulikuwa tumeingia kama kawaida Sunday school, tukatoka tukarudi tena kule darasani. Kurudi darasani siku hiyo kulikuwa hamna shughuli yoyote ya kusema natoka, nilikuwepo. Basi wale watoto wakawa wanaombewa, kwenye kuombewa he, nashangaa na mimi natajwa na fulani mchawi. Mimi sasa Rebeka na yule pale mchawi. Nikabaki nashangaa nashtuka Baadaye sijakaa vizuri, tunatoka nikaitwa kwenye ofisi ya mwalimu mm. Nikaanza kuambiwa na wewe umetajwa ni mchawi, kwa sasa hivi utakiwi kushiriki kitu chochote, sio kwenye swala la uimbaji, ni masuala la kucheza. Yaani kiufupi hapa kanisani wewe usikae usiwe karibu na wenzako, utawafundisha na wenzako uchawi mm Haikuishia hapo, yule mwalimu yaani yule mwalimu na yule mama mwenyewe, sana sana kuna mama mmoja ndo alikuwa na shida sana, mtoto wake alikuwa pale, kwa sababu yule wale watoto wengine yani hawalikuwa hawaitwi kama mimi ninavyoitwa mm. sijui nimeeleweka yani hawaitwi kama unavyoitwa mimi ehe jinsi nilivyokuwa nahitajika unahitajika eh, kwenye sherehe Ah, ina maana wewe ndio ulikuwa sherehe unahitajika zaidi eh, kwenye sherehe hata waimbaji binafsi mm-hmm. walikuwa wengi kwa hiyo kila mtu alikuwa ananihitaji okay. Ehe, kila mtu alikuwa ananihitaji hata wageni walikuwa wakija yani wanakuta wanavutiwa na mimi basi yule mama na huyo mwalimu wakawa lao moja kwa nini yule mama na huyo mwalimu lao liwe moja kwa sababu yule mama yule mtoto wake mm. alikuwa anatamani mm. na yeye mtoto wake awe kama mimi okay. Ehe, sasa na vile yule mtoto hakuwa na kipaji chochote na alishajaribu kwamba yule mtoto niwe naye karibu mm. lakini sasa yule mtoto jinsi tabia zake zilivyokuwa na mimi tofauti ah. yeye alikuwa ni mgomvi mgomvi mm. wakike, wakike. alikuwa ni mgomvi mgomvi mm-hmm. kwa hiyo unaweza ukawa naye lakini akakujibu vibaya Mm. Kwa sababu yule mama kidogo alikuwa gana mazoea na mamangu kidogo. Mm. Walikuwa wanasalimiana hivyo kwa hiyo ile wapendwa basi watoto tu tunaishi vizuri lakini sasa kwa yule mtoto ikawa changamoto. Mm-hmm. Najaribu kuwa naye vizuri mimi naona eh, mbona huyu ananijibu vibaya. Nakumbuka kuna siku walishanibanaga hapo hapo kanisani chooni, nilikuwa nimeenda chooni mm. alikuja yeye na mzake walikuwa na, yani huyo mwingine ndo alikuwa ananichukia kabisa kati ya huyo mmoja wapo wawili wakanifata kule chooni waliniambia maneno makali yani sikutegemea wananiambia unaringa sana wewe kila harusi wewe upitwi tu kwa nini na wengine wasiitwe we kila mtu wewe tu kila mtu wewe tu kwa nini na si tusiitwe basi mi kwa kwa sikuwa na la kusema kwa sababu nikiwajibu nikaogopa tajibu hapa. Mm. Ikabidi tu ntulie Basi nikatoka mwalimu sasa alivyoniita kule alivyoniambia sitakiwi kugusa kitu chochote. Nikarudi nyumbani. Nilivyorudi nyumbani nikasema nikamwelezea mama angu Mwelezea mhm. mama yangu, ya kanambia bwana wewe usikate tamaa, tutapita tu hilo. Nikarudi kanisani wiki lingine mm. nilofuata, nikarudi kanisani mimi nikaenda darasani kama kawaida, na Jumamosi nilikuwa basikosi kwenye mazoezi kwa sababu nilikuwa naimba kwaya ya vijana. Kwenye kuimba kwaya ya vijana nako masharti yalikuwa mengi, mara nyingine naambiwa bado uja ujabatizwa maana masharti yalikuwa mengi ujabatizwa mara yani vikwazo vikwazo vingi mara wewe umesha tumeshasikia umeambiwa mchawi maana ukishaambiwa umeshakuwa mchawi hawataki hata ukae karibu na wenzako yani wanakutenga yani unatengwa kabisa basi ah. Mimi siku hiyo kuna mwimbaji mmoja binafsi hapo hapo kanisani. Sikwenda kwenye mazoezi ya kwaya, nikabidi niache. Akaniita, akaniambia mimi Jumapili naimba. Naomba na wewe usikosekane. Mm. Basi ni kweli nikafanya naye mazoezi. Kufanya naye mazoezi, nikaenda nikaimba pale kanisani vizuri na yeye. Baada ya ibada kuisha kutoka, nikaitwa na wazee wa kanisa wote wazee wa kanisa wote wakanikalisha mimi kikao mm. wakaanza kuniambia wewe umesikia ni mchawi wewe wewe ni hata aibu kweli unaenda kusimama pale madhabahuni unaenda kuimba unaimba kitu gani mimi hata la kusema nitasemaje unashindwa kusema hata sio mchawi au ni eh, mchawi maana hata ukisema hawawezi kukusikiliza kwa nini kwa sababu wameshakwambia wameshaambiwa wewe ni mchawi umeshatajwa na wale watoto mm. kwa sababu wao walikuwa wameweka imani yao kwa wale watoto mm. kwamba fulani ni mchawi na ukitajwa mchawi wanajua mchawi kweli mm. wakati huo wale watoto wanaanguka ulikuwa kwenye maombi kipindi hicho wanaanguka huo muda wanaanguka mm. mimi nilikuwepo wao kuanguka Aa, ah, ah, mimi sikuanguka wala sijawahi kuanguka tuendelee basi nikakalishwa kikao nikasemwa hapo nikapewa unakaa hapo unasimama mazabauni maana mpaka mama mchungaji mwenyewe mm. mimi alikuwa hanipendi yaani hata nikiona mpaka akatoa taarifa akisema huyu akija hata mahali fulani akija kwa akija pale kanisani mm. kuna huyo mwimbaji binafsi ambaye alinihitaji mimi mara ya mwisho kuimba naye mm. alikuwa anakaa pale pale kanisani mm. kwa hiyo nilikuwa hata nikienda kwake yule mama mchungaji alikuwa anatoa maagizo yule fulani afukuzwe na, na, wewe mimi nifukuzwe mm mm Ehe, kwa hiyo nilikuwa nikienda kwa yule mwimbaji pale kufanya naye mazoezi. Mama mchungaji akitokea wanampa taarifa fulani, eh, huyu mimi Rebeka yuko pale. mm Kwa hiyo nika anakuja mwenyewe pale akanipiga na marufuku, lakini sasa kwa vile yule mama alikuwa ameniomba ile mara ya mwisho kabla sijaondoka, aliniomba niimbe naye ndo baada ya kuimba naye ndo nikawekwa hicho kikao sasa mm. ehe ndo kuwekwa hicho kikao ndo nikapigwa marufuku mimi kuimba mimi sijui kuitwa kwenye maharusi nisifanye chochote kinachohusiana na lile kanisa pale Kwani ah, maharusi ya watu yanahusiana kanisa ba? Pale pale, maana harusi nyingi zilikuwa ni za pale. Mm -hmm. Na wale ambao walikuwa wanatoka nje ya pale mm -hmm. wengi ndugu zao walikuwa wako pale. Ina maana mhm. wale waliokuwa wanafanya sherehe zao pale mm -hmm. ndugu zao walikuwa wakipenda mhm. ndio wana, na mimi wananiita. Mhm. Kwa hiyo nyingi zilikuwa zinatoka pale. Hizi za nje zilikuwa sio nyingi sana. Ehe. Na za nje kutoka mpaka uambiwe na mtu wa pale pale ndio nilikuwa natoka marufuku kapigwa sasa ni nikapigwa marufuku mm -hmm. na watu wote si wameshajua walijuaje kwa sababu ni niseme kwa sababu kuna tabia walikuwa wanatangaza kanisani wanatangaza wanatangaza fulani anatengwa anasemekana ni mchawi mm -hmm. sasa kwa kipindi kile mimi kwa ule umri wangu ulikuwa bado wangeani ni walikuwa wananichukulia bado sijakuwa vizuri mm. kwa hiyo akawa ameniweka tu kikao na wenzangu kule wa Sunday school wote walitangaziwa mm. waliambi na mtu akishajua mchawi wanamtenga mm. sio kwamba unakuwa na wenzako darasa moja mm. yaani nyewe ndio mnawekwa pembeni peke yenu ndio mtakuwa mnaombewa kila wakati mm-hmm. yaani nyie tu peke yenu sio kwamba mkakae na wale wenzenu mm. ah, ah. yaani mpaka wale watoto walikuwa wanatuogopa yaani ukishatajwa mchawi tu unaogopwa na wazazi wao si lazima waambie mm. kwao na wale marafiki zangu walivyoambia wazazi wao wazazi wao wakani mimi waliniita mm. wakanambia marufuku kuwa na watoto wetu kwanza tunasikia una tabia mbaya wewe mchawi kwa usio ukakaa karibu na watoto wetu ukawafundisha mm. ehe kwa hiyo ndio hivyo na maana watoto walivyoambiwa wakaenda kuambia wazazi wao ehe basi ndo ni baada hicho kikao mi kabidi niondoke ila walinisema maneno maneno mengi alafu ni watu wazima ambao yani sijui hata niwaweke kundi gani mm. ni hmm. watu wazima yani mimi ninaita babu mm. wengine waita baba mm. wamenikalisha hapo kikao wakaniambia kwanza yani we mtoto una adabu na mchawi una, unaenda kusimama mbele ya madhabahu eh? Ukija kwanza unatoka huko unaenda kucheza huko harusi, unaenda huko nje bila hata ruhusa za walimu wako wa Sunday school. Je, ukienda huko ukipata mimba unakuja kutuaibisha sisi hapa? Mm. Basi nikaambia mimi nikienda kule siendi peke yangu mm. nakuwa na wakubwa mm. kwa hiyo mimi nikiwa naenda kule nakuwa na wasimamizi na kurudi narudishwa salama mm. kwa hiyo hakuna mambo mengine ambayo yanaendelea hicho ndo ambacho ulijitetea ehe niliwaambia mimi mimi sio mchawi kwa kweli mm. sikuwaficha kaambia mimi sio mchawi wala mimi sijawahi hata kuanguka mm. sijui mimi sijawahi wakanambia sasa wale watoto sio waongo mm. hawawezi kutuambia sisi uongo mm-hmm. kwa sababu wamesema na maombi yamefanyika mm. kwa hiyo sisi lazima tuwaamini wale kwa sababu waliowateja wengi tumethibitisha kwamba ni wachawi mm. basi sikuwa na namna ikabidi tu nikubali nikaondoka mm-hmm. kanisani sikunyimwa kwenda mm. nilikuwa niende kama kawaida lakini nilinyimwa kufanya kila kitu maana nakumbuka hata nilikuwa nikikaa kanisani sifanyi chochote mm. lakini nikikaa kanisani utasikia mara kidogo nitoshemasi sijui mtu wa kanisa anakuja anakuita unatolewa nchi mm. unaambiwa nenda kwa wenzako hapo huko wanaombewa wenzako gani wachawi wachawi walikuwa naitwa wachawi ehe na wewe unaenda mule mule eh maana kule utakiwi kukaa na wengine ukifika ukikaa na wale wachawi inakuwaje wakati mnaombewa wote mm-hmm. wote mnaombewa sasa wanaombea mimi sianguki. Wenzangu wote nashangaa wanaanguka. Mm-hmm. Yaani mimi sianguki. Mm. Yaani hata unafumbishwa macho, unasukuma sukuma lakini hamna kitu. Mm. Basi sasa nikasema ngoja tu nitii, mm-hmm. nisije nikaonekana mimi na siheshimu watu wakubwa. Mm-hmm. Ngoja tu nifuate masharti. Basi mimi nikaona sasa hapa ninakoelekea sio pazuri kwa sababu kila mtu ananiona mimi mkosaji, kila mtu mimi nikigeuka huku mchawi, nikigeuka huku mimi na tabia mbaya, nikijaribu kufanya hichi kibaya. Basi nilivyorudi nyumbani, mimi nikasema siendi tena kanisani, siendi tena kanisani. Lakini kabla ya hapo nilienda kwenye kambi moja lilikuwa la hilo hilo kanisa, lilikuwa linakusanya makanisa mbalimbali mbali tunakutanishwa vijana basi kwenye hilo kongamano kabla sijaacha kanisani mm. nikakutana na mkaka mmoja nikawa na urafiki naye tukawa marafiki tu nilikuwa ni na kasimu kipindi hicho tukawa tunawasiliana kambi lilivyoisha kila mtu akaenda kwao basi ile hali ya kutengwa ilikuwa inaendelea bado hapo mm Nimerudi nyumbani nikaa siendi tena kanisani, nikaacha. Mama hakwambii? Mama alishanishauri sana. Sasa kila siku anaona mwanangu ndio huyo analia hapa nyumbani, kila siku akaamua niache tu, mhm. ila alikuwa anajitahidi sana kunipa moyo, nenda nenda nenda, tafanya Basi nikaacha nikaa niko nyumbani mpaka nikachukia kukaa pale Dodoma. mm -hmm amna hata anayekupigia simu takupe moyo hakuna. Basi nikaja nikaamua kumpigia yule kaka simu, nilikuwa rafiki yangu mm. ambaye mlikutana ehe, tulikutana kwenye kambi la vijana mm. nikamuelezea kila kitu mm -hmm. kila kitu nikaenda kuonana Go Rebecca. Rebecca. Pole, hiyo silikuwa story imepita. Usijali, sawa? Catherine. Basi nikaenda kwa yule kijana nilipomweleza kweli akanikubalia, nikaenda kwao. Alikuwa na baba yake mkubwa, nikaenda nika, akanipa chumba, tuko marafiki tu wa kawaida mm. Basi nikakaa pale, alikuwa anafanya shughuli zake tu za kawaida. Yeye alikuwa na nyumba hapana yeye alikuwa anakaa kwa babake mkubwa babake mkubwa alimwachia nyumba mm. yeye alikuwa ni mtu wa kusafiri kwa hiyo alikuwa anakaa yeye na babake mkubwa tu uh-huh. basi kwenda nimekaa naye tumeenda hivyo mwanamke na mwanaume kukaa nyumba moja tukajikuta tuko kwenye mahusiano kwa hiyo ulienda mkiwa bila mahusiano? Nikiwa tu rafiki yangu, shida zilinipeleka kwa sababu yeah. Mm. nilichukia kabisa kukaa hata nyumbani, maana kila mtu alinitenga. Basi kweli nimekaa na yule kaka, nikaja nikabeba mimba. yake mkubwa akaja akarudi mm. haikuchukua muda sana nilipokuwa nimeshika mimba, akaja alipokuja Ah, yule kaka akamwambia hakuwa na shida, babake mkubwa alikuwa anata, anataka endelee kukaa pale pale, kwa sababu pale nyumbani kulikuwa hakuna mtu yoyote wa kumwachia nyumba. Ndio yule babake mkubwa na kaka yake, kaka yake akaja pale akaelezewa kila kitu. Yule kaka, yule baba alichokisema akasema kwamba yule mtoto wao amewaibisha sana, chotufanye sio kitu kizuri, waondoke. mm. Yule baba mwenye nyumba akasema ngemwache tu akae hapa hapa, kwa sababu hii nyumba mimi sipo. Ndio wache wakae hapa hapa, pia kijana anafanya shughuli zake huku huku, mwache akae. mm. Yule baba akakataa, akapiga mpaka simu kule kwa Arusha kwa kijana mm. kwa wazazi wake sasa kabisa kupiga simu wazazi wakasema basi waje yani wewe na mimi, mimi na yeye twende wewe eh basi mimi nikakubali nikaona afadhali mm. kuliko kuendelea kubaki huko ambako kila mtu amenitenga ameniacha tu peke yangu bora tu niondoke ndio mwanzo wa kuondoka mimi nikaenda arusha sijawahi kufika sipajui ndo mara ya kwanza mi naenda basi nakumbuka siku hiyo tumeondoka maana alipokuja yule baba tu wa usiku kesho yake safari mm. hata tukukaa basi tukafika arusha mjini mm. yenyewe ambayo maana hapo yenyewe kumbuka alikuwa hajajipanga kakurupushwa tu hela yenyewe ilibidi atumiwe na wazazi wa kwake wale hawakutoa ndio ikabidi tuende. Hela yenyewe ikaishia tukala njiani, tumefika maana kutoka pale Arusha mpaka Meru ni gari lingine tulitakiwa tupande mm. kwenda Meru. Basi ikabidi tukafika Arusha mjini, ikabidi tulale pale pale stendi. Ah, tukalala pale pale tu stendi, na hapo na mimba changa mm. usiku tukalala hata sijala kitu chochote stendi yani stendi kwa maana stendi ya Arusha pale pale stendi kama ya basi au stendi mm. hoteli iliyokuwa karibu stendi stendi ya mabasi yani ya gari tushashuka kuna sehemu ya kukaa abiria mm. ikabidi sisi tuende tukakae pale kama mnasubiri eh, kama tunasubiri usafiri kesho mm-hmm. ehe ndo tulipokuwa tumeenda kukaa sisi ndio tukasubiria mpaka kesho yake mida ya saa tisa mm. hapa tujatia chochote mdomoni hela imeisha mm. hela imeisha hatuna hata mia imebaki yani hapa tuseme imebaki nauli ya kwenda huko kwao mm. nauli yenyewe mtu mmoja hapo lazima utoe elfu nne mpaka kufika kwao haya kusema tukila hapa nauli tutakosa mm -hmm Kavumilia mpaka hiyo kesho yake, lakini mpaka kufika muda huo wa saa tisa la gari kuondoka, mimi nilikuwa hata sijiwezi yani, yani nilikuwa naona popote nikikaa, badala ya kukaa mimi nalala. Kwa nini mliondoka saa tisa msiondoke asubuhi? Gari la kule kwao ndo muda wake wa kuondoka. Aha. Basi kapanda gari tukaenda mpaka Meru. Mm. Mefika kule kwao tukapokelewa vizuri na mama yake na mila zao jinsi zilivyo ilikuwaje nilifika nilikuta kwanza nimechinjwa mpaka kuku mm. Mm-hmm. mechinjwa kuku basi mi nikafika cha kwanza mimi sikuona aibu kwa sababu nilikuwa na hali mbaya mm. nikaambia jamani naombeni mnisaidie kwanza uji nisije nikazimia mm. basi kweli nikasaidiwa uji nikanywa mm. nilivyokunywa uji baadaye nikapikiwa hiyo kuku ilochinjwa hapo kala basi nikachwa nikapumzika hiyo siku ikapita hakuongea chochote mm. kesho yake ndo nikapokelewa kama mwali sasa mm. yule mama kweli akanunua kanga akaja akanivarisha nikapokelewa sasa hapo nikawa naishi hapo hapo nyumbani mm. Sasa mimi sikujua kama mamake alikuwa ana tabia zingine za ajabu. Mm-hmm. Haya, tumekaa tumekaa kama siku mbili, siku mbili tatu. Mm-hmm. Nikawa nikamwambia mama mkwe kwa sababu nilikuwa yeye nimemwona kama mama yangu. Ndio. Kwa wakati huo. Mm. Kwa hiyo nikawa nimemwambia mimi nahitaji kazi siwezi kukaa hivi hivi, nataka nipate kitu cha kufanya mm. Mm-hmm. Kwanza kuna vitu ambavyo nashonaga makapeti tu ya kawaida ya vitambaa mm. nashona, nikamwambia na kitu fulani nakifanya hichi cha kushona makapeti, naomba nitafutie vitambaa, maana mm-hmm. ukiwa mgeni kule uruhusi kutoka. Ndio nikamwambia naomba basi nitafutieni vitambaa vichache tu mm. mimi nikushonee kapeti ulioni mm. alafu utakavyolipenda nitakutia wateja nitakapokuwa muda ule ukifika wa kuruhusiwa mimi mm. nitakuwa naenda kuuza ndio yule mama mkwe ah, huku ah, bwana hata wayajui mm. nikaambia basi sawa kama wayajui naomba basi nikatafute kazi nyingine ya kufanya lakini sio nikae tu hivi hivi nyumbani mm. akaniambia we huku unawajua watu wa huku we huku huku unamjua nani mpaka uende ukaombe kazi basi ikabidi nitulie kidogo nikakaa wakati huo nyumbani wanajua ulipo hapana mama yako hapana ina maana ulitoroka niliondoka yeye so uliondoka ulitoroka nilitoroka uh kwa sababu mamangu biashara zake zilikuwa za kusafiri mm. kwa hiyo hata wakati naondoka yeye hajui kwamba mi nimeondoka au niko nyumbani mm-hmm. ndio maana nikapata nafasi ya kuondoka hivyo sawa eh. huku e, sasa wajui watu wa siwajui mm-hmm. ugenini mm. basi yule mama alivyoniambia ale maneno ikabidi niwe mpole nitulie maisha ya pale Kweli yule mama ndo alikuwa analisha familia. Baba mwangalie yeye, watoto awaangalie yeye. Kwa hata chakula saa kupata chakula ilikuwa changamoto. Saa unaweza ukashundia uji hauna hata sukari. Unapewa uji kama uji mimi na uji wa ugali ndo unapewa unywe. Mchana. Mm. Asubuhi unaweza ukapewa tu chai, yani haina sukari chai ya maziwa. Ulienda naye yuko wapi mdogo Huyo kijana. Mm. Yeye yeah, yuko. Wakati unamuita mume, si ndio? Eh. Lakini bila ndoa. Bila ndoa. Eh. Uh Yeye yupo tu. Mm. Kwa sababu kule ha, ameenda hana kazi. Kwa hiyo uji wa ambao hauna sukari mnakunywa wote. Eh, tunakunywa wote. Atafanyaje kwa sababu si ndio yuko nyumbani kwao kaambiwa harudi. Mm. Sengine ndio hivyo alikuwa sio kushinda nyumbani. Mm. Anatoka anaenda huko kama haya hao ambao wanafahamiana nao akafanyifanye vishughuli huko mm. arudi nyumbani na chochote kitu maisha, maisha yaende haya basi mimi nikasema haya maisha sio mm. siku hiyo nikaamka asubuhi nikamwaga yule mama mkwe nikamwambia bwana mama na kabla ya hapo mimi kutoka kulikuwa kuna mtoto mdogo mm. mimi nilikuwa napenda sana watoto basi mimi ni, nikawa namlea yule mtoto pale mm. mama mkwe akapenda jinsi ninavyolea yule mtoto wake mtoto mm. wake wa mwisho akiwa na umri gani huyu mtoto mm. alikuwa na miaka miwili mm -hmm. e, nikawa nakaa naye sengine kuna siku moja ya, soko anaenda ananiachia mtoto kila kitu anakuta nimekifanya pale, majukumu yote ya pale nyumbani mimi nimeyafanya. Haya, basi hiyo siku nikamwambia mama, mimi naomba niende nikatafute kazi. Akaniambia wewe unaenda kutafuta kazi wapi? Yaani kwa dharau mm. Akaniambia una, unaenda kutafuta kazi wapi? Wewe unamjua nani huko? Nikamwambia mimi ngoja tu niende huko. Akaniambia kwanza unapajua huko unakoenda? Mm. Nikamwambia nimesikia sehemu fulani inaitwa Madukani. Mm. huko huko nitaenda niende nikaulizie huko huko kwa sababu nasikia kule kuna biashara biashara. Basi akaniambia haya, nenda, yakikushinda utarudi. Kweli mimi nikatoka, nimetoka nimeenda mpaka huko hiyo sehemu inaitwa Madukani. Ah, nimezunguka kwenye migao nikaanza kuangalia migao iko wapi sikuuliza mtu yoyote mm. yaani mtu yoyote sikumuuliza nikaa napita kwenye migahawa nikafika wa kwanza nikamkuta baba ndo anauza huo mgao nikamwomba nikamwambia nikamsalimia nikamwambia mimi naomba kazi akaniambia hapa kazi hamna yeye anauza na mke wake mm. nikaenda kama sehemu mbili tatu kuna sehemu moja nikaenda ya huyo mama, yeye sio wa kabila lile la kule, ni wa mkoa mwingine mm. Basi nikawa nimefika kwa yule mama, odi, karibu. Nikamsalimia vizuri, akanikaribisha vizuri. Nikamwambia mama, mimi natafuta kazi. Ah, yule mama akaniambia mi kazi sina. Mm. Nilikuta ana mtoto, kuna mtoto alikuwa anamsaidia pale. Huyo mtoto alimchukua tu kama kumsaidia mm. maana babake akili zake zilikuwa kama sio nzuri sana ila alikuwa anajielewa ila mm. huyo mwanaume alitelekezwa na familia yake na mke wake yani akamwachia mtoto yaani kwa huyo mama nilipofika mm. huyo mm. niliyemwomba kazi mm. nilikuta ana mtoto ambaye anamsaidia kazi mm-hmm. Ehe, yani anamsaidia anamlipa lakini pia kwa upande wa pili kama alimsaidia mm-hmm. kwa sababu alikuwa anaishi mazingira sio mazuri Ndiyo. Ehe. Basi yule mama akaniambia mimi sina kazi ya kukupa. Mm. Ah, mimi nikamwelezea, na maana nilimwelezea mimi nimetoka mkoa wa Dodoma nimekuja hapa kwa sababu na hapo nilipokuwa nakaa kwa huyo mkaka anamfahamu, anawafahamu vizuri. Mm. Nikamwelezea. Basi akanambia mimi cha kukusaidia nitakupa tu chai unywe uende nyumbani, lakini mimi sina nini, sina hmm. kazi ya kukupa. Kweli alinipa chai na hapo nilikuwa sijala chochote mm. maana ilikuwa asubuhi. Akanipa chai nikala vizuri vizuri kabisa kama mteja. Baadaye akawaza, alikuwa na dada yake jirani, na yeye ana mgahawa mm. akatoka akaenda kuniombea kazi kwa dada yake. Dada yake akamwambia, mimi kwa sasa hivi sihitaji mtu mm. Basi mimi nikawa niko pale pale, akaniambia mimi dada yangu na yeye sasa hivi hahitaji mtu wa kazi. Ah, nikakaa nikajifikiria, nikamwambia mama, mimi ninachokuomba mimi nitakuwa nakusaidia, mimi hata usinilipe, mimi mradi nipate chakula tu kinatosha. mm. Lakini sio kushinda kule nyumbani. Ah, yule mama akawa kidogo kama hataki kunisikiliza kweli pale nikaona pale watu wanaendelea na kazi nikaona kuna vyombo mi nikaamka nikaosha bila hata kuambiwa mm. nimekula nimeshiba nikaosha vyombo yani nikawa nawasaidia kama nimeajiriwa mm. ah. basi yule mama baadaye akaniambia wewe nenda tu nyumbani bwana mimi sina kazi ya kupanga nikamwambia mimi mama naomba nipe tu chakula ndashinda hapa nitakusaidia kazi nitarudi nyumbani kuliko kushinda nyumbani tu nimekaa nikipata kazi nitafanyaje nitaenda ah, basi yule mama kweli akaja akakubali nikashinda hiyo siku nikaja nikarudi baadaye nyumbani yule mama nika, mama mkwe sasa mm. nikamkuta mama nje kanishikia kiuno eh, ndo umerudi ushapata nikaambia ndio nimepata sasa kumbe hakupenda Hakupenda. Mimi nimepata kazi. Hakupenda upate kazi au hakupenda utoke nyumbani? Ha, hakupenda sasa sijui ni, niseme hakupenda nitoke nyumbani. Mm. Kwa sababu si nilikuwa namsaidia na pia mtoto wake nilikuwa namlelea. Mm. Kwa sababu yeye si alikuwa hana mtu wa kumwacha mtoto. Mm. Kwa hiyo mimi nilivyokaa pale nikawa kama wa kuachiwa mtoto. Sasa hivi umepata kazi? Eh, sasa hivi nimepata kazi mm. na hapo sikumwambia kwamba mimi silipwi mm. naenda tu ili mradi niepuke na yale masimango ya pale nyumbani kwa sababu ilikuwa kuna muda walikuwa wanakaa na anakaa na mtu wake wa kike mm. wananiteta mimi wananisema vibaya nilikuwa nasikia vingine na naenda tu kulia ndani na nyamaza Ah, <sighs> basi akaniambia naona ushauri ushapata hiyo kazi nikamwambia ndio nishapata basi nikamwambia kesho asubuhi mi naenda kuanza kazi mm. haya asubuhi kweli nikawa naenda kazini yaani sina hata muda mrefu mm. yule mkaka sasa mm. aenda kule sijui ndo yesi ndo mwenyeji mm. anajua o, anajua mambo yake anayoyafanya aliokuwa anayafanya anayajua mwenyewe mambo gani ah, tulivyoenda kule akaanza kuvuta banki mm. na kule tabia hizo mimi hakuwa nazo tulivyokuwa Dodoma. mm -hmm. Hakuwa na hizo tabia, akaanza kuvuta bangi, anakunywa pombe. Wakati huo unaendelea na kazi? Wakati huo mimi ndo nimeshapata kazi. mm -hmm. Maana nilikuwa sina hata muda mrefu, ndo ndani ya hilo hilo wiki, tuseme leo ni Jumatatu nimepata kazi, Jumanne natakiwa niende kazini. mm -hmm. Nimeenda siku ya Jumanne kazini. mm. Sasa wakati narudi kuna hiyo story wanavyodai kwamba yule kaka alikuwa ana mabinti wawili yuko nao kwenye mahusiano mm. yani wapenzi wawili e, wapenzi wawili uh-huh sasa kitu ambacho nilikuwa nimefurahi nilikuwa wala si, sijisikii vibaya hata wakiongea mm. mimi nilichokuwa ninahitaji nimekipata ni nini ni kazi mm. kwa hiyo kazini nikaanza yule mama akaona ninavyofanya kazi akaniita pembeni, akawa ananiambia nitakuwa nakulipa, usimwambie mwenzako. Mm. Akaanza kunipa elfu moja. Mm. Mimi kwangu nilikuwa naona ni kubwa. Nilikuwa naona ni kubwa kwa sababu nikipiga mahesabu yale nyumbani ni saa ingine nashinda bila kula kabisa, hata huo uji usio na chumvi wala sukari siupati. Mm. Ni bora mara kumi elfu moja ninayoipata na nakula na nakula na nabeba chakula narudi nacho nyumbani. Mm nikaona ni afadhali yani nikaona ni vizuri kabisa kuliko kuwa kule nyumbani basi nimeenda kufanya kazi kwa kipindi kile kulikuwa kuna watu wa tanesco wanaunganisha umeme kule mm. wa rea basi kwa kipindi kile nikawa mi nimeendelea kufanya kazi na uzuri ule mama alipata fursa ya kuwahudumia wale watu kwa hiyo hata biashara ilikuwa mzuri, akaongeza akanilipa vizuri, tumeenda vizuri, akana nilipa mpaka elfu mbili elfu tatu. Sikunyamaza, nikamwambia mama, mi nashona mm. na makapiki yangu nashonaga mm. Ah, nikamwambia vile vile, naomba nikushonee kwanza, ulioni wewe hapo, nikushonee wewe mm. ukilipenda, naomba nitafutie wateja. Kweli nikamshonea, akalipenda mpaka akawa ananipa muda ananiambia asubuhi nawai saa kumi na mbili nafanya kazi labda mpaka saa saba ile tumeshamaliza kila kitu mm. na watoto wake pia wengine walikuwa wakitoka shule wanakuja kumsaidia kwa hiyo ule muda ambao ananiambia nikae kuanzia saa saba saa nane ananitafutia vitambaa kwa mafundi ananielekeza nenda anawambia huyu ni mwanangu anawambia mafundi nguo sasa huyu ni mwanangu naombeni mumwekee vitambaa nachukua vifaa pale, vifaa vingine vilikuwepo pale pale kazini kwake nilivyokuwa mm. na navihitaji. Kwa hiyo sikuwa nanunua chochote, kwa hiyo nikawa nashona naweka pale ofisini kwake, wateja wake wakija wanapenda, kwa hiyo nikajikuta nauza. Sasa kabla sijaanza kushona hivyo vitu mm. huyu mm. kijana siku hiyo akarudi nyumbani Mm. Kurudi nyumbani kwa sababu mimi kwenye ile nyumba kulikuwa kuna nyumba mbili ya wazazi wake na ya nje. mm mm. mimi nilikuwa nakaa nyumba ya nje alivyokuja akanambia kwamba akapata na yeye kazi kule kwa wale watu wa mm. basi mimi nikamwambia sawa vizuri lakini akanambia o oh, naomba hilo godoro niende nikalalie na wenzangu akasema basi sawa hamna shida kwa kuwa ni kwao siwezi kupinga mm. akalichukua lile godoro mimi nikachukua nguo nikatandika juu ya chaga la kitanda mm. nikalala Kwani kipindi hicho ambacho uko pale yeye alikuwa analala wapi? Alikuwa anakuja nyumbani. Mm. Alikuwa analala pale. Vyumba tofauti au? Hapana, tulikuwa tunalala naye. Ehe. Hapa anachukua godoro sana. Nataka Alichukua lile godoro ambalo tulikuwa tunalalia, mm. akaliondoa kwa sababu pale kwao tuseme wanakaa kama ukoo. Mm. Kwa hiyo kulikuwa kuna nyumba nyingine ambayo haiishi mtu. Mm. Yaani wanakuja na kuondoka. Mm. Kwa hiyo akachukua lile godoro akadai kwamba anaenda kulala na wenzake kazini huko. E, kwamba hao wanaofanya nao kazi mm. anaenda nao kulala nao kwenye hiyo nyumba ya bibi yake. Uh-huh. Kaenda na godoro kweli mimi sijui ili wala lile. Mm. Nikaamka zangu nikaenda kazini kama kawaida, nimeamka, nimeaga naondoka. Saa ingine unaaga hauitikiwi hata salamu, hawakuitikii umenyamaza. Baba mkwe tu ndo hakuwa na shida. Mm. Alikuwa ananipenda sana. Mm. Yaani yeah. kama mtoto wake, yani alikuwa hana shida kabisa. Ah, basi mi nikaenda kazini nakumbuka ilikuwa siku ya ya jumanne mm. hiyo mm. siku ya jumanne mi nimeelezangu kazini nikarudi na sina siku nyingi kazini mm. nikarudi zangu mapema siku hiyo rudi nyumbani kupumzika na narudi nakuta kwenye hiyo nyumba sasa ambayo alienda kulala yeye mm. ndugu zake wamejaa kaka zake watoto wa baba zake wakubwa mm. ndugu mm. wamejaa ah, kuna nini mimi sikutaka kufuatilia, wakanisalimia tu, vipi shemeji, safi safi. Mi nikaenda nyumbani, kutoka hapo kwenye nyumba na nyumbani sio mbali mm. Mi nikafika nyumbani nikafanya mambo yangu nikapumzika mm. Eh. sasa mama yake wala mtoto wake mwingine huyo wa hakuniambia mimi chochote kwamba mm. kuna kitu kinaendelea sasa nakuja kuambiwa baadaye jioni, maana hiyo ilikuwa bado mapema saa tisa tisa mm. jioni kwenye saa moja moja naambiwa hivi, unajua mwenzio huko alienda na hilo godoro kufanya kitu gani? Nikaambia mimi alivyoniaga mimi aliniaga anaenda kulala na wenzake kapata kazi, mm. ila vingine mimi sijui mama mkwe akaanza kuniambia yaani wewe unamwacha mwenzako anatoka na godoro alafu wewe unalala hivyo nikamwambia mimi nisingeweza kubishana naye kwa mm. sababu mimi nilijua anachukua tu kwa nia njema kwa hiyo sikutaka kubishana naye sana basi akaniambia mwenzio kaleta wanawake hapo kanywa na sumu kanywa na sumu anataka kujiua anataka kujiua eh kwa nini sikafumaniwa na hao wanawake zake au wanawake zake wametoka mjini huko Arusha mjini wamemfuata mm. eh, wakamfumania wapi sasa? Kwenye hiyo nyumba ambayo alienda na godoro aliodai kwamba anaenda kulala na wafanyakazi wenzake. Yaani alienda kwenye nyumba na godoro e, wakaja wengine tena wakamfumania pale. Yaani hapa alipoenda kwenye hiyo nyumba kulala mm. si aliniaga mimi anaenda kulala na wafanyakazi wenzake amepata kazi mm haikuwa hivyo. Mm. Badala ya hao waliokuwa anasema alileta wanawake Wangali. wawili kwa mara moja, kwa mara moja uh-huh. akalala nao pale uh-huh. mimi nilikuwa sina taarifa uh-huh. Nimetoka kazini nimerudi, wakati narudi mm. hiyo uh-huh. siku ya Jumanne sasa mm. mimi narudi ule muda ndo nikakuta watu wamejaa. Sasa wanawake wawili walioleta kwa mara moja ni kina nani? Wengine walikuja kufumania pale, hao wanawake wawili walikuwa wanajuana nadhani walikuwa wanajuana, maana ni marafiki, wametoka sehemu moja, wote wanajuana, walikuwa nao wote. Kwa hiyo wakaja tena wengine tena, mbali hao wawili, yani achana hao hao hao wawili mm. waliokuja sasa ni kaka zake kaka zake na... kaka zake ya huyo kaka ambaye nilikuwa ambaye nilizaa naye mimi. Sasa aliyefumaniwa alifumaniwa na nani? Ah, yani nimemaanisha kwamba mm alivyo alikutwa na wale wanawake na ndugu zake walimkuta pale Mm. Ehe. Kwa ndugu zake ndo wakamfumania. Eh, wakamkuta mle ndani na wale wanawake wawili. Na mpaka wamfumanie na maana walimkuta katika mazingira ya umo wote wako mumo ndani kwa sababu ile nyumba sio kwamba ukimkuta mtu ndani ndio unamfumania <laughs> sasa sijui nisemeje kwa sababu yani niseme walimkuta mm. na wanawake wale wawili mm-hmm. na wakamuuliza na wale wakaulizwa mm. eh kwa hiyo kwa hiyo pale ambacho yeye alichodai kwamba yeye hanitaki mimi mm. niondoke watu wake ndo wale pale wawili eh mm-hmm. basi yeah, wakawa waka wametoka ndugu zake mm. wakamwacha akanywa sumu, sijui sasa kama ni ya kweli, nadhani walivyotoka sasa sijui kama aliigiza mm. ama ilikuwa ni kweli mm. ehe, basi ndo kuja maana walivyomkuta mle ndani wakaja kutoa taarifa wapi nyumbani kwao kwa baba yake mm. e, kuja kutoa taarifa ndo kurudi kwa sababu sijui ndo ni aibu mm. taarifa walioileta ilikuwaje mimi hawakuniambia mambo mengi sana mm. na aliyekuwa ananipa hiyo taarifa ni mama mkwe mm-hmm. na mama mkwe mwenyewe hakunipa kila kitu kwamba ilikuwa moja mbili tatu Uh-huh. baadaye ndo nilikuja kusikia kwamba huyu huko mtaani watu sasa wameshajua mm. kwamba bwana fulani kafanya hivi na hivi mm. ndo nilikuja kujua baadaye lakini mamake hakufunguka kila kitu kwamba Eh, hivyo lakini neno alilosema yeye mm. alisema kwamba mone anasema mimi anitake niondoke nirudi dodoma ndo mm. hicho ambacho mama yake alichoniambia mwanaye ndo alikisema mm-hmm. basi akanywa sijui ndo hiyo sumu wakampeleka hospitali mm. wale wanawake wakawa wameondoka mm. akarudishwa nyumbani mimi kesho yake nikaambiwa nisiende kazini mm. nibaki mm. haya nikasema ngoja nibaki Nimebaki akarudishwa nyumbani. Kurudishwa nyumbani, wamemuingiza ndani, wamekuja na ndugu wengine hapo <sighs> wakakaa hapo wakawa wamemzero kamtengenezea sijui ndo vitu vya kukata sijui vya kumpa nguvu sijui hiyo juisi wakampa wakaniambia basi mpelekee mwenzako mm. nikaingia pale ndani nilikuwa mimi na kakae nikamsemesha mm. akawa ananijibu vibaya niache. Wazee ndugu zake wakamwambia mzee amekuja, yani ameacha kwenda kwenye kazi zake mpaka amekusubiria wewe, afu unamjibu kwa ukali mm. so vizuri unavyomjibu hivyo mzako Ah, basi akaacha. Mimi sikumsemesha mm. mi nikakaa zangu kimya mpaka wakaja wakaondoka, kwa sababu muda mwingi walikuwa wanaongea Kiruga, kwa hiyo maneno mengine mi nilikuwa sielewi mm. Ehe labda walijua wakiniambia kwa kile kipindi na nikiwa vile na ni mjamzito wakajua labda nitapata shida nitakuwa na mawazo wakati huo ujauzito na umri gani ulikuwa hapo na miezi mingapi miezi miwili miwili mitatu mm. e, lakini mtu alikuwa tuniangalia wezi kuamini kama nina mimba mm-hmm. kwa sababu hata nilivyokuwa nimefika mama mkwe alikuwa amini kwamba mimi nina mimba alikuwa anakataa kabisa haya uh -huh. Basi siku ikaisha. Kesho yake sijakaa vizuri, maana yule mtoto anaelewana sana na mama yake mm. kuliko babake, kwa sababu babake si anamkemea, hataki ujinga mm. mamake sijui alimpa hela mm. sijui alimpa nini. Asubuhi hiyo Jumatano mimi nikaondoka zangu niende kazini, nikarudi jioni amechangamka vizuri tu kama sio yule alikutwa na, na majanga mm. kachangamka tu vizuri ananiambia eh, ah, se bwana samani sijui nini mimi kesho naondoka ondoka eh. yaani mimi hata nilikuwa siwazi kwa sababu nilikuwa najua na uhakika na mali pa kulala kwanza mm. moja hiyo alafu nimeshapata mtu wa kunisaidia kazi, kazi ninayo nina uhakika wa kula mm. napata kwa ni yaani hata sikuwa na pressure unaondoka eh Kaambia sawa, safari njema. Kweli akaja akaondoka. Sijui mahali huko, mm. sijui kama ni alivyodai kwamba alienda Arusha mjini ni kweli au alienda wapi sijui. Mm. Basi godoro likarudi huko alijarudi. Lilirudi. Uh-huh. Godoro lilikuja lilirudi. Uh-huh. Mhm. Ukalilalia. Eh, li, yani kile kitanda nilipewa mimi, lakini uh-huh. kwa mm. kuwa yeye ni kwao sikuwa na mm, sauti ya kusema nibishane naye, kwa pale sikwao mm. sije nikatimuliwa niwe tu mpole kasafiri godoro e, godoro na kitanda changu maisha yanaendelea mhm. nimeendelea mm -hmm. kwenda zangu kazini yule mama kweli anani ananitafutia wateja wa makapeti kila kapeti nilikuwa nashona elfu tano na katika zile hela ambazo nilikuwa nashona makapeti nilikuwa situmii hata mia mm. nilikuwa nampa yule mama ananiwekea huyu wa chakula, sasa unamwamini e, kwa sababu na yeye pia alikuwa walikuwa na kikundi chao alikuwa ni mweka hazina mm. ehe basi kweli nikawa na, nashona makapeti yangu ananiwekea hela na hela yangu hiyo elfu moja mia tano elfu mbili mia akinipa sawa tu kwa sababu sinakula hiyo saingine nachukua ya kunisaidia matumizi yangu madogo madogo maana kila siku mimi sasa naweka hizo elfu moja moja au elfu mbili mbili chakula sinakula shida ilikuwa ni chakula mm. kitu cha kutumia kila siku na hela ilikuwa sina kwa hiyo hiyo hela nilikuwa naweka ni mara chache sana nilikuwa nabaki na hela yangu mimi kama mimi mm. haya tukaendelea kufanya kazi huyo mtoto niliyemkuta anafanya kazi hapo alikuwa na tabia ya udokozi na yule mama alikuwa ameshatuambia kwamba yeye pale mtu afanye kitu chochote akitaka kula akitaka sijui kufanyaje ila asimwibie hela yake mm. sasa kuna siku ilikuwa ni siku ya ijumaa huyu kaka sasa aliyeondoka alikaa muda mipaka mimbangu imefika kwenye miezi mitano huko sita mm. ndo mm. akaja akarudi kwa muda wote mimi napambana peke yangu, nipo hapo nyumbani kwao. Mama mkwe kidogo, mama mkwe yupo, lakini ndio hivyo tu, vimaneno vya hapa na pale. Uzuri nilikuwa sishindi nyumbani mm. Kwa hiyo yale maneno maneno, hata kama alikuwa anaongea mimi siyasikii, maana nikirudi jioni si nimeshachoka, nasalimia, naingia kwangu, napumzika. Mm. Chakula ni cha kwangu mwenyewe, kama ni saa nyingine nimeshiba, sio kila siku jioni nilikuwa napenda kula. Mm. Kwa hiyo kama nina kazi zangu nashona kidogo nalala. Mm -hmm. Basi kuna siku mama mkwe akaniambiaje, hivi huyo bosi wako anakulipa shilingi ngapi? Nikamwambia kwa nini? Akanambia kwanza, mimi najua migawa mingi ya huku analipa watu elfu mbili elfu tatu kwa nini usibaki na mwanangu mimi ayo niwe nakulipa hiyo hela? Mm. Nikamwambia hapana, kwa sababu mimi yule mama ananitegemea Mm. Kwa hiyo ku, ku, kusema namwacha mwenyewe itakuwa ni ngumu. Mm. Yule kijana akaja akarudi. Mm. Alipokuja kurudi akukaa mm. siku moja tu, alikuja siku ya Jumatano mm. akaniachia elfu tano. Kesho yake huyo akaondoka. elfu tano alikuachia kwa ajili ya aliniachia tu kwa ajili ya matumizi basi na wala hajasema nitarudi baada ya muda hajasema na kipindi chote alikuwa hatumi matumizi hapana hajatuma wala mimi saa nilikuwa simpati kwenye simu Aya, basi nilikuwa sina vyombo nilikuwa mm. na sufuria moja tu mm. ilo sufuria ndo nilikuwa natumia kupikia mboga nikimaliza kupika mboga mimine nipike ugali au kama ndo nitapika na wali nitajua mwenyewe mm. maana nilikuwa natumia jiko lao hilo hilo, nilikuwa sina hata jiko mimi ndani nilikuwa natumia jiko lao ikafika mahali mpaka hizo kuni zenyewe nilizokuwa natumia nikaambiwa kuni sasa hivi zimekuwa za shida usitumie uende ukatafute mwenyewe hizo kuni za kupikia mm. hicho mm. chakula chako Kwani chakula ukipikwa unakula peke yako wao au au Wao walikuwa wanapika chakula. Yaani yeye alikuwa anaanza kupika chakula chake mama mkwe. Mm. Akishapika chakula chake mm. ndo anakwambia na wewe upike. E, chakula kikipikwa hakina ratiba ya watu wote na ah, ni cha kwake na familia yake. Ah. Kwa hiyo na mimi inabidi niingie nipike cha kwangu ila ukiwahi kupika unapika cha wote au nawe unafuata hapana mimi nilikuwa si, si, sipiki kabla ya wao hawajapika mm. e, kwa sababu ndio hivyo ukiingia kupika kwenye kuni za watu unaambiwa kuni zinaisha subiri wao wapike wakuachie kuni mm. ndio wewe upike ndivyo ilivyokuwa zikiisha zikiisha ukatafute uh-huh. haya basi Kweli nikapewa ile elfu tano kwenda kazini, nikamwambia yule mama, maana nishazoea mpaka tumekaa naye mpaka watu wakawa wananiambia yule ni yangu. mm. Basi nikamwambia mama, nimepewa hela hii hapa mm. nataka nikanunue masufuria mm. kaniambia haya, leo karudi, mwanampotevu karudi? Nikamwambia ndio, ila kaondoka mm. wala hajakaa akaambia haya sio akanambia sio mbaya basi tumefanya kazi hiyo siku kumbe yule mtoto niliyemkuta sasa mm. kaiona ile hela mm. akaenda kanibia mm-hmm. kaichukua ile hela yangu akaificha sasa baadaye tumeshafanya kazi zimeisha nikasema ngoja huu muda sasa niende nikanunue nini vyombo vyangu navyovitaka mm nimetafuta ile hela sioni. Nikamwambia mama, hela yangu mimi sioni